Что ж, всем привет! Данное видео будет достаточно коротким, достаточно информативным и понятным. Э, в нем мы разберем то, как можно делать и оставлять записки, оставлять их прямо на рабочем столе Windows 10. Вот как у меня вот сделана вот такая вот записочка. А в записке Windows 10 можно вставить картинку, можно вставить жирный текст, обычный текст, курсивный текст, подчеркнутый, перечеркнутый, можно список, картинки. То есть функционал здесь есть. Также можно изменить э, цвет нашей закладки, примерно на зеленый, на желтый, на фиолетовый. Ну, лучше делать на желтый. Желтый, как бы а желтоватость цвета, она больше привлекает внимание и ее проще, в принципе, найти. То ну, есть на, на контрасте вашего фона фона вашего рабочего стола у вас, например, зеленый, и зеленый будет смотреться не очень, то можно желтый или какой-то другой цвет выбрать. Где же нам найти эти записки и вообще как нам их оставлять? Данный функционал был и раньше доступен в Windows 7, Windows 8 и в ранних версиях Windows 10. Также он доступен в новой версии новой операционной системы Windows 11. Мы перейдем э, в нижнее э, в нижний левый угол, это меню пуск, и здесь в поиске мы можем просто прописать записки. Записки прописываем, у нас вот такой вот ярлычочек появляется. Мы на него нажимаем, у нас открываются наши записки. Также а, можно найти в меню «Пуск» данную программку. То есть мы немножко листаем, листаем по алфавиту, а, спускаемся вниз и ищем слово записки по алфавиту. Нам нужны а, все слова на букву «З». Надеюсь, вы не подумали про пятую точку, а то можно и пятую точку поискать на букву «З». Вот здесь вот а, все запись голоса и записки. Также можем левой кнопкой мыши нажать по данным запискам, закрепить на начальном экране, то есть они у нас здесь тогда закрепятся. Можем изменить размер, изменить размер, мелкий, средний, широкий, а, к примеру, мелкий, а, сделать размер сюда вот так вот его добавить, мелкий размер, либо же дополнительно здесь закрепить на панели задач. И наши записки будут непосредственно здесь закреплены на панели задач. Что мы можем добавлять в наши записки? То есть я вот закрыл, они у меня сейчас здесь находятся, в принципе, в меню пуск на основном. И также здесь находится. Кто еще не понял, можно просто прописать записки, наше приложение, и оно у нас откроется. По умолчанию здесь у нас уже все сохранено. Сохранена одна из складок, мы можем добавить новую. Нажимаем, к примеру, настройки, удалить заметку, список заметок здесь у нас, вот он список наших заметок, которые мы можем делать. Я, к примеру, вот несколько сделал, к примеру, раз, два. Удалим. Можно открыть заметку, открываем заметку, вот наша заметка. Можем закрыть нашу заметку, можем ее просто удалить. Чтобы перейти в этот список, нажимаем вот список заметок. И здесь все наши заметки. Можно по названию искать, мы можем им давать название и так далее. А как удалить? Нажимаем вот так вот открыть заметку, либо же удалить. Нажимаем удалить заметку. Вот наша заметка. К примеру, она у нас закрытая, да, была. Мы хотим ее открыть. Нажали на нее, она у нас открылась. Можно поиском воспользоваться по заметкам, можно перейти в настройки. Здесь у нас настройки есть, вводите, чтобы синхронизировать свои заметки с облаком. Включить подробности, можно включить, можно запрашивать подтверждение перед удалением, выключить, либо же включить. Я нажму включить на всякий случай. Можно выбрать цвет, использовать мой цветовой режим Windows, можно темный использовать, можно светлый. Использовать мой цветовой режим я оставлю. Ну, можно и темный. Темный, кстати, неплохо смотрится. Ну, я свой оставлю. Также здесь справка и обратная связь. Можете зайти почитать, оставить отзыв, оценить приложение о программе, условия использования, дополнительные условия использовать, политики конфиденциальности, уведомления от третьих лиц. Ну, здесь нам больше ничего и не надо. А в наших настройках отсюда прямо можем из записок, если у вас нет ни одной, к примеру, записки, к примеру, удалим записку, удалить и здесь так вот удалить, нажимаем обновить. И мы хотим открыть записки, у нас поначалу откроется вот такой вот списочек. И вот такая вот первоначальная записка. К примеру, у нас нет ни одной записки. Мы хотим создать. Мы нажимаем на плюсик, нажали на плюсик и пишем нашу заметку, к примеру. Привет. Мы хотим, чтобы слово «привет» было жирным. А, выделяем наше слово, нажимаем жирный, наше слово «примет» становится жирным. Хотим, чтобы было наше слово «примет» жирным и курсивом. А, нажимаем на курсив. Хотим, к примеру, перечеркнуть его, подчеркнуть. Нажимаем «подчеркнуть», перечеркнуть можно. Перечеркнуть, подчеркнуть, убрать подчеркивание, можно список создать. К примеру, Enter нажимаем, у нас второй список пошел. Хотим вставить картинку, к примеру, вставляем какую-нибудь картинку. Вот вставили, в принципе, картинку. То есть никаких проблем здесь нет. Можно какой-то скриншот оставлять, делать записку, а оставлять скриншоты, к примеру, своим родственникам, друзьям, знакомым, коллегам по работе. Например, мы закрыли, а здесь у нас на рабочем столе останется записочка. Мы вот так вот закрепили, кто-нибудь у нас придет, ее прочитает. Здесь мы можем также поменять цвет, а, список заметок выбрать и посмотреть количество списки наших заметок. Либо же кто-то придет, откроет и посмотрит наши записки. То есть это очень удобно, к примеру, вы работаете с каким-то оборудованием, сделали какие-то фотографии, а, сделали фотку, подписали, потом а, список у нас кончился, список мы выключили, а, какое-то описание добавили, так, подчеркивание уберем, перечеркивание, точнее, Так, обычный текст у нас. Написали, написали, написали, написали. А, вставили, к примеру, уже вторую фотографию. Две фотографии. Человек придет, он посмотрит нужные нам фотографии. К примеру, в первой заметке, там вторая заметка, к примеру, по какому-либо второму оборудованию, либо же по какой-то другой ситуации, новая записка уже. И, к примеру, мы вставляем а, здесь а, список раз список, два список, и здесь уже какая-то а, другая фотография у нас идет. И вот таким вот образом мы можем делать заметки. Можем все закрыть и сказать человеку, перейди в записки и посмотри список записок. Он переходит, в принципе, и смотрит а, все наши заметки, которые были оставлены. Можно по названиям поискать. То есть достаточно хороший информативный полезный функционал. Так, удалить заметку, больше не спрашивать, удалить. И здесь также удалить заметку. Очень удобный, очень полезный. А, советую его к использованию. Пользуйтесь. Достаточно полезная штука. Надеюсь, данное видео было полезным, информативным. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. А вам спасибо за просмотр и всем пока.